سايفر سايفر جوه اوه اوه مات تريز احدهم في منطقه تولد المهاجمين سقطت السبايك في اي تبقى عدو واحد أعيد التلقيم اي سي جي سي السبايك هنا السبايك هنا كنت أعرقل طريقنا اي سلاح هنا لا أحب ألعابك يا سايفر فلا تتجسس علي سلاح هنا سأدخر Low egg, low egg. تفعيل المصيدة سيج كامبينج سيج كامبينج سلاح هنا رصد عدو في اي سقط عدو آخر لاعب باقٍ go A, I'll go C. Um, um, smoke يجب أن in the burası. تم نشر الساتر هنا Thank you, bro. A. سبايك عدو واحد أداء رائع كان هذا مثيرا للقلق يا رينا Fox the Game Rock. short, short. Short, short, short. Back, back, back, back, back, back, back. Back, back, back, back, back. Back, back, back. Alo. I've been ومن uh, Someone go C, I'll go B. Reina, Reina. I am willing to be. Go A. Okay. ظلال متحركة سقطت السبايك في A أخذت الحذاء فلنرى الآن أين يختبئ الجميع آخر لاعب باق From behind, if you didn't see the flash. Nice try. النقض على هؤلاء الحمقى أحتاج هذا أهناك من يشت... شكرا Don't buy Don't buy operators please Oh my god Shut up Shut up Why should I shut up please Shut up Don't try bro Don't try Don't try Shut up Don't try الستيج لما نشر الخافة ظلال متحركة جوان طفت برون باق تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي حجب الرؤية What is rotate? Nice, good job. حياتهم عديمة الجدوى تماما من الأفضل من فهد سقطت السبايك في اي ابتعدوا عن طريقي احمق Hundred eight on Reina. Okay, thanks. تبقى عدو واحد آخر لاعب باق نفذت الشحنة لوري عطلت معاش نافذة الشحنات إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من يشتري هذه؟ أهناك من شكرا من أجلك يا أختي It's clear! كفى مقاومة زرعت السبايك Low HP ro- raise, low HP kid. kid. تبقى عدو واحد Refuse. Let me get it. Oh no. Me, me, me. I'll- Omen, Omen, Omen, Omen. Oman! Oman! Hello. لسبايك Man, Mom. you- oh my god. سلاح هنا Are you a beginner on some shit? انظروا إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم I think they're going C now, so I'm sticking to C. Just one go B and the others go A. عدد من الأعداء في الوسط Spike E. Rotate A, I have spike here. تبقى عدو واحد. تعرف كم؟ فاك. أعيد تلقيم. Take operator, take operator. انظر إلى عين عدوك. يساعد هذا في تحري الدقه عدو واحد سقطت ال spike في B. رصدت في B. مستحيل إننا أعرف ما يجب إنجازه Rainer, buy me please, Rainer. What? Buy no, me Odin. please. I'm go see. Bye. Ich nicht spreche in Englisch gut. Oh. ذهب ذهب سقطت لسباي بوينت تبقى عدو واحد رصد سلاح هنا هناك ال spike هنا ال spike هنا آخر جولة في الشوط لن ندخر شيئا بعدها لدي مال اذا احتاج احدكم ما المطلوب اهناك من يشتري هذه شكرا ثانكس رينا رينا يس Where are you from? Germany. Actually, Au- Deutschland. No, from Austria actually. Oh, but, but Deutschland. رصد عدو حجب الرؤية فلنرى الآن أين سبايك في قنبلة ستنفجر تبقى عدو واحد آخر لاعب باق قلب البصر تبقت ثلاثون ثانية تبديل الجبهات أريني إلى أين أذهب نفوز وننجو ظلال متحركة فان لونج plant هناك من يشتري هذه؟ نايس بقى عطنيش عطنيش عطنيش تاني تبقى عدو واحد رصد عدو a heads up. Oh, blind here. you. Well, yeah, okay. القيم رصد عدو في اي رصد عدو في اي Do هيفن Why didn't you heal me, Sage? No hell, it's dead. It's dead. دفن آخر لاعب باقي لدينا سقطت السبايك في A Too long, too long. Yeah, the will camp spike. تم تفعيل المصيدة تم One, one, تفعيل one. خسرت كاميرتي تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو <laughs> واحد نرى الآن أين يختبئ الجميع أداء رائع نايس كجاب جاب وأنت لا شيء آه؟ جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا Christ Master Turco. Sorry, Christ Master Sniper. أزهقوا أرواحهم أتحمل السبايك لدينا سقطت السبايك في A Rotate, rotate. Okay. تبقى عدو واحد and A sorry and me right now Reina? Yes. Nice. Thank nice. you. Reina. Where yes, bist du? Where bist du? What you mean? I saw. <laughs> I'm I'm 13 years old. Okay. Ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich sag Res me, please. Thank you. Он бездився. Не знаю. En sağlam. نقطة الفوز رؤوسهم تحت المقصلة والآن لنقطعها هناك من يشتري هذه؟ إلى الأمام آه. سلب البصر تم نشر السادس قوة حمل السبايك لدينا سقطت السبايك في A آخر لاعب باقي Use ult. Ult in heaven. ثلاثة قتلى Nice bro. If you do an ace, I'll send you Duna. Okay. Ulti ulti. Bro ulti. Reload. تبقت ثلاثون ثانية Burada. Reyna. Teleport on spike and um exit again. Reyna. Yes. I am gay. I love it. Okay. تبقت عشر ثوان <laughs> GG. I am not gay. Okay. Pardon. That's that's good. then. Okay. لا تموتوا أريد سلب حياتهم. buy me please. شكرا. Thank you. أحتاج إمدادا. Okay, let's go see. الأمر متحركة تم نشر الذاكرة كفى Okay, bro. مقاومة Don't push. رصد You got this, Sage. Okay. I'm marked. GG! فاز المهاجمون GG, bro.